منا ياك هنا لي زالجيريا دوك تشوفوا وين رانا رايحين ولا اروح الرحلة والقصة أبدأت من هنا عيط لي المسافر المغوار وقال لي أنه صديق لينا كان باغي يروح يكومبي وألغى كل شيء في الدقيقة الأخيرة فقال لي جوادي لا تروح قلت له مهدي آه. راني جاي <laughs> وصلنا عند عليه زعما ما راحش تروح انت نو نروحو حنا <laughs> لازم المهم يروح كرسي آه، هذا وما قاليش ما تما سليبينغ باك ياك يا ذاتس ات اوكي ذاتس ات ثانك يو سو اللي لايتس فهمت اللي خلاه هاد لايتس هذاك <laughs> بارك الله فيك اذا ريكيبرينا صوالح كما شفتوا ومازال عندي زوج سوايع تاع طريق اللي نوصل اليوم هذه هذه اخر لحظه أه، المهم راح تعيشوا معنا مغامره سكر وصلنا لوول مارت وغادي يبلع خف خف جاو ليتس جو ليتس جو ليتس جو قلنا ساكوشاج لازم لازم ساكوشاج وغدا الصباح نروحو اوي يس يس يس يس ماسك ماسك ماسك ماسك I need just one item. Okay, you Stepping have five back. minutes. Five, five minutes. minutes. alright, right, all right. All right. انا خصني 70 حاجه دخلنا ال Walmart. وصلنا الى ساكرامنتو عالي اللي رانا اللي انا عنده في ساكرامنتو صاحب صاحبنا واللي استقبلنا في العيد وفوتنا العيد عنده سما انسان بزاف بزاف ناس ملاح وشغل انا كي نجي عنده نحسب روحي راني يعني رايح شغل لي زيميغري كيهودوا البلاد هي <laughs> نحسب روحي اني رايح للبلاد <laughs> كي نجي عندها نحس بالراحه والله حل حل حل مزيه يا شدد شدد لو كان رانا كومبينا في الباركينغ <laughs> بالله على المفتاح بالله على المفتاح على لامال بالله على لامال على المفتاح طيب. آه، شرينا كامل الصوالح اللي نحتاجوهم اخر محطه 99 سنت هذه لي كيما دولار اللي درت لكم عليه يعني بيع شيء بدولار فيلا بسم الله You gonna subscribe? <laughs> from شافونا from Pakistan راح نعطوهم اليوتيوب شانل تاعنا I can't tap it for you You understand Arabic? Yeah There is oh, I speak Dari Oh, really? From Afghanistan. Yeah. Oh, mashallah. You, you from Afghanistan? Arabic? Yeah. Yeah, I speak Arabic. I أتكلم عربي. This is my channel. Right. Thank you. Bye. وبعد وصولنا إلى ليك طاهو من أجل التخييم لمدة يومين وهذا كان المخطط حتى نسمع أن هناك حالة طوارئ والحالة كانت حرجة وخطيرة جدا كل غابات كاليفورنيا تحترق threatens to make the situation even worse. And it's not just for a day or two. I mean, the lake fire has consumed more than 17 90s in Salt Lake City. And there's warnings this week. Parts of California are under a state of a... وعلينا أن نغادر المكان قبل الساعة الخامسة. فإحنا كنا وصلنا على الساعة الثالثة. فجمعنا أغراضنا بسرعة والحمد لله خرجنا بسلام لأن الحرائق تسبت في خسائر مادية كبيرة وحتى خسائر بشرية وليلة الغد شوفوا مدينة سان فرانسيسكو لما وصلها فقط دخان هذه الحرائق كيفاش ولات Even worse, Officials are warning the risk of new fires is high as nearly 34 million people across the West كما كان الحال كملنا الرحلة تاعنا إلى أين؟ دوك تشوفوا وين رانا رايحين يلعب مهدي يلعب شكون كان يقول بلي نروح لاس فيغاس وناكل ساندويتش الطعم واش كان تاكل جواد اه ناكل اضرب الدلع اخويا اضرب بصحتك صحيح بارد قول لهم حبه حبه <laughs> في بلاصتي في <laughs> بلاصتي <laughs> إيه، إيه، الين برك افتح إيه. وراح نكملوا الطريق ثم راح نوصلوا لاس فيغاس في الليل يعني مازال مازال باقي لنا خمس سوايع ورانا طالقين روحنا هنا ومازال الطريق طويله ثم في الليل ممكن نتلاقوا غدوه ان شاء الله ممكن الا لقينا حاجه نصورها لكم لكن قعدوا معنا في الروتشيب تريب راح يدوم راح يدوم هذا الروتشيب تريب راح يقعد راح يطول اني حاسس بها واش راح نقول لكم Welcome to Vegas شوف الطريقه اللي جينا بها لاس فيغاس اول مره راني جي هنايا شغل <laughs> كنا دايرين واحد بلاد الروح ونباتو برا ونباتو في الخيمه والوايد كان روحنا بعيدين هنا اه كنت راقد انت آه. الحق مع الدخله كان كاين vue شباب قلت لك جواد نوض نوض نوض شوف ال vue تاع لاس فيغاس نوض صادر تاكل اه على بالي على بالي عاود ترقد لاس فيغاس شغل دائما كنت آه، شغل آه، رابطها ب آه، شغل حنا دائما نديروا بها المثل يقول لك حسب روحك في لاس فيغاس اي واحد ولا واحد يتصور مالك راك تصور في لاس فيغاس <laughs> اه شوف شوف هما les hôtels. يعني باش توصل الاوتيل لازم تفوت على على les machines هادو تاع ال gambling هادو لانه الدخل تاع لاس فيغاس يجي بزاف من هادو ال gambling اللي هو القمار فلازم تقطعهم لازم تفوت عليهم باش عاد تروح للموتيل تاعك العفو المهم احنا ما جينا لهذو انا جاي l'hôtel وبعد نروح نديكم لاس فيغاس وراك يا الخيمه روحي يا الخيمه روح روحي يا الخيمه روحي <laughs> يا النار ما شاء الله بعدين يقولوا ما شاء الله يقولوا إيه، يقولوا <laughs> أيوه. لازم تحسب في جوجل <laughs> والله ما شاء الله كما شفتوا كانت هذا هي الرحله تاعنا وهذه البدايه ومازال مازال فشفتوا ال programme تغير 360 درجه كما قال مهدي كنا رايحين باتوا في الغابه نحوسوا على طون خينا روحنا في لاس فيغاس مازال المغامره متكامله آه متكامله نشوفكم غدا صاحبي سلام لا تنسوش ديروا subscribe الطقوس تاع اليوتيوب وما تنسوش تابعوني وتابعوا المسافر اخيرا واخيرا você lê.